l'objectiu que tenia era fer un estudi diacrònic al llarg de la història, de dir, bueno, la Ribera és això, però no, que no se quedarà ahí, sinó que també parlara a, a, a la gent, eh, que, que li preguntara què entén per la Ribera des de fa 20 anys han eixit coses molt importants a nivell de la comarca. Jo recorde com a cosa bàsica eh, l'enciclopèdia de Tomàs Pérez Alventosa, que són diversos volums sobre la comarca de la Ribera. Però no només aquests grans volums, és que n'hi ha moltíssima gent i ahir caldria fer un, una insistència en aquestes xicotetes investigacions que se fan de forma desinteressada a través de les assemblees d'història de la Ribera i a través de, de molts cronistes que de forma gratuïta, silenciosa, però constant, estan aportant una documentació impressionant a la llibertat. No, no és un concepte administratiu com la província o pot ser la, les comunitats que estan definides, sinó que la comarca és una cosa que és, és viva, està en ebullició, no? I a més a més està en ebullició al llarg de la història, que és sociològica, és històrica, és... al final és el que es vol fer servir. És a dir, la comarca volem que servisca per alguna cosa o no. Si no volem que servisca per a res, la podem pintar de colorets, mm, dona igual els límits, la capitalitat dona aquesta igual. Ara, clar, si li volem donar contingut, ahir ja és quan ixen les sensibilitats. La Ribera, tant des del punt de vista de l'espai objectiu com, des del punt de vista de l'espai subjectiu, és una comarca amb una certa tradició unitària, un considerable nombre d'elements que li donen cohesió. Una, important base social que no entén de separacions entre Ribera Alta i Ribera Baixa, així com una manifesta inexistència de factors objectius que puguen justificar la seva divisió. Per totes aquestes raons, entenem que la conformació d'una única ribera a escala administrativa seria la solució correcta. correcta. És que a través d'aquest llibre pots aprofundir i pots disfrutar. Tens un bagatge de moltíssima informació i sobretot molt interactiu, gràcies a la mancomunitat que t'ho ha facilitat, per que t'agradi.